здесь он всегда нормально выезжает, да? Сколько вот выезжаешь? ты Едешь спокойно. О, смотри, что-то с ним. Че это у него? Он горит, Хер его знает, сгорелся, наверное. А что, он не видит, что ли? Не знаю. Смотришь, не видишь, нет, что-то. ему помигали, ну, ну по-моему, что-то горит там, дым